de chiu i joyas con los uno chiu <clears throat> matene London esta es bona maniero comenzi la, la semana cae uh, odio mi volas paroli a vi pri aliai flank faco e al informatico do mi parolis pri scenon pe liber char uh, antaue esa cibernetica quiu ni sequas pri nia curso. Do, nu, ni esu citie. Do, Norbert Wiener mm, estas excepta homo. Ni estas usonano, cae venas de iuda familio. Li, ecte eh, la frua agio, li eh, montris uh, extraordinara in capablo. Oni es nomis li mir infano. Imago, ie agio dec du, li comenzas universitato. Ie agio dec vin, li magistrigas in matematico, ca ie agio dec nav, li doctorigas in filosofio. <laughs> Do, sufficia in stara homo, li povartini. C'è Harvard kai Charlie mm, assistia de stara li uh, ricevis uh, stipendion de la de diverse fondajoi por uh, plue clerigi kai uh, danca al tio stipendio li studis uh, li voyage tra Europa kai con atigis con Bertrand Russell in Brituio kai con David Hilbert in Gottingeno ancora la lasta iare de David Hilbert mi diras lasta jaro e char eh, kiam la unua mondito li revenis al usono kaj studis ĉe Columbia Universitato con filosofo John Dewey do homo kiu konatiĝis kun aliaj gravuloj kaj mm, anche o diversa diversa divers spezza il pomo cha John Dewey è sta stege massimina al David Hilbert che è sta stege al al Bertrand Russell do vi ma imago io è straordinario studente che lerna stion de multi flancai homo e diverse perspective e un la nura eble la nura uh, ligo inter tio i maestroi estas ilia uh, eh, emo al eh, generale problema ili es nesta specialisto e le idee estas generale specifici ech David Hilbert, manca matematicisto, ha visti una lirona epistemologia generale, anche un John Dewey, Bertrand Russell, parole pri pazzo, pri, pri matematiko, il morale della jezigio, pri cio, effettive, grava por homo. Do. Li um, ehm, poste, che kiam li finis la studadojn, li eniras mo iton, e la sama da la Bosch. na autor de Memex, se vi bone memoras, ca vi podes vidi sam tempo in flua scenon, per exemple, eh, tiam li mm, malcobris eh, multe in nel matematico, pro tio i teoremo li obtenis la prestigian Bocher premio, en 1933, ca li igias professoro, en movito. Kai uh, eh, esis la dom milito tempo, kai ni anca laboris kun construis comput eh, machinoi. Kai rande de la fino ligas acra criticanto pri la milita e uso de atom energio. No, uh, eh, Wiener estas la sama in clubo li povas diri de Albert Einstein kai Bertrand Russell. Ti diris, ne, ni ne devas usi la atom bomboin, kai ni ne devas morale Renzi l'ha esplorato in un diretto, io adesso sto da Gera. se vi in manca schedina schigi se in 1994 che ha di suffice eh, longa di eh, conciar eh, di iam uh, doctor igis li agis de no longan senza eh, scienza vivon effettive imago che occasis en 1900 parte qui che non milito finicis same chi è vame ni li anca o starigis al simem la demando chi o ni faro nu ni havas grande potenza tecnologioi ni presca o riskis detrui la tutta mondo pliro per la otra atom bomboi char ili iam così a stimo kai li devas trovi ion alian voidor por lum la oma kai lia aliro estas iun diversa tamen di levan bush char lauri la cefa traito de uh, sciencisto estas cun meti diversa in fatto. Cai pro tio li inventis en la en tiu iaro la vorto in cibernetico. Cune cun John von Neu. Università di Icai Neumann. Effettive l'aborto nel, nei ventis lì, ogni devas dire tion, eh, l'aborto in cibernetico in ventis fisicisto amper, cae mi povas dire e eh, chi ho venas il vorto? Corpi di fondo. Chi ho? Estro del scipo. Yes, exacte, cibernetes, nella, nella greca. Danko. Cibernet, en hace Cibernetes, que es asteristo, exacte, de, de, de Chico. Tio signifas che la grava punta, eh, la grava fero por scienzo e estas havi bonan stiristo. Ne gravas cium vi havas en la shipo. Vi povas havi matematicon, filosofion, uh, biologion, ne gravas. Vi devas havi bonan stiristo che la, la ziberneti culo estos exacte tio. Prezise, li volis cum venti la sequa in... facui, in voce in lì, ingegnero c'è mi moito, mi ne parlo per lì, se um, ehm, la interessa parto è che uh, eh, esista nun tecnologia in base per costruire il per elettrica e rimedio. La arte farita neuronoi, ideo de arte farita neuronoi. Esta la definida metáfora de computilo qui el cerbo. Do la voio por obtener arte farita estas uh, eh, shainigi la harvaro en qui el Nia biologa organo por pensi estas farita neuronoi, do ni devas fari arte farita neuronoi più clare. Tio es est ma punto. Est est alia, vera alia voio compare con la voio de Alan Turing. C'è, cio est est une al tivi, al tivi eh, facoi? Retroculato angla feedback. Se vi moras ciam vi parolis pri metaprogrammado, oni eniras la programma cae iela eniro de la ogni oni revenas automate alla comenzo. Do, la eniro influas la eniro, e cio formas ciclo. Tiu sago, cio revenas, retroe, cuplas la eniron kai la eniron del informato kai pro tio reto reto sublato tio esas la tio sagon transformas cenon de informoi en sistema tio esas la granda vere la granda uh, novigo de uh, de uh, Norbert Wiener cae i diris, mi legas fitajo, la rapide rapidega comput capabla machino, quiu dependas effective e serio de chantiloi, devas representi de alan modelon de la problemoi, quiui emergigas en nerva i sistemo. Cai ali flanque estas ideala centra nerva sistemo, sam kiel apparato por automata No, kiu ni povas diri pri tiu um, No, la ĉefa lingvo de cibernetiko estas ĝia analogeco. Ni vidis che Shannon, chiamano che chiamano che inventi la vorto bito kai do influis la tutan sequan historio do uh, cibernetico è la plei alta pinto scienza de alle de la analoga mondo char li ancora penso sprire relaio e shaltilo e analoga in machine tio essa la la la cefa limo kai do uh, do mi essa e mi ne pova se viti tion di vas anche o parole io mette pri la uso de uh, cibernetico c'è ISO mi ecce sta min profi l'Accademia Internazionale della Scienza di San Marino con il diras cibernetico che ancora usa un terminum per disvidigi classifichi di la Farcoin en, uh, en la, en la mm, ISO jargono e mi devas diri, io esso spero jargono, c'è cioè, l'anima lì usas che mi ogni vidas che ho che ho un caso in exter bone da mi publicas kai in azilingue kai esperante oni io miras, mi montris sti al che kai ogni dis ah tu vere esperetico ti ho finici la e la io 1920, e io non li uso sti la la disciplino e mi la unico senza che poste venire sconfuso in forma di dico No, historie est al drago, tamen, usum tium numimum quia, questivum. No, quia mi usat cyberneticon tau cibernetico? char estas aliei vortoi, per exemple, ciberspazio, non i vidos, cae ciberburgo, anca, non vidos, quiesas vorto de la quindecae, Kai la mi estas bone havi nur un pseudo sufiko pseudo prefikso de du. Ja al kazo ni ne ne vidas la rilaton inter kibernetiko kaj cyber spaco. Ja estas la samo. Kaj tiu origina greka vorto jes tis tis esprimita cybernet ne por per ko. Efektive tio estas kie tio estas argumento cetera cetera. Jes, jes, mi scias sed anca o mi, mi devas diri esperanto se estas etimologia lingvo yes. è uno de la avantaggio de esperanto compare con interlingua eccetera, con la latinida e la lingua sed io estas a dia no, che mi ne raimis parole per tio no, <laughs> sufficiente tio, tio estas mia di punto tio estas anca o grida batebra, mi comprenas no, e non vero Yes, chia festa. Yes, siam, siam. No, sed eble a odiges bone, anca odige. Eble. Mm-hmm. Vishnu, tabu lor. Yes. Yes. Banco. Yes, yes. pri la eh, gravezzo de general eh, perspectivezzo inter uh, eh, scienzistoi. Ciar o mi tio esas uh, interesse a mi, mi diras la sequon en 1948, rimarco, 1948. Ecte Leibniz estis eble neniu homo quiu havas plena regadon de la intellecta agado de sia tempo dopo il diris io fini su per la Leibniz e presto comencis la originum de, de informa dico giuste per Leibniz che gli diras gis Leibniz che Leibniz è la lasta come che fa questo generale in perspectiva e te scienzo e ci spiega il più tasco del specialista e il fatto e che io mostro la tendenza e ci spiega il mal largere unu iarcenton anta o nun, do mi octcent quarte hoc, la epoco de Charles Babbage, estis neniu Leibniz, sed Gauss, Faraday cae Darwin. Hodiau, 1904 hoc, malmultai scolanoi povas sin nomi matematicisto, Gauss, fisicisto, Faraday, biologo Darwin sen adjectivo do h pli speciali specialigio homo non povas esti topologisto parto de matematico acu parto de fisico au coleoptilisto parto de biologio quo estos plena de sia fac kai conas ciu literaturum pri sia faco kai la se pli ofte o ne li consideros la apudam objecton kiel io appartenanta al collego tripordo pordo in post li nella corridoro kai li consideros aina intereson propria sperte kiel ne preter la reo de privatezo to tio signifas vere kai tio eh, estas interesse che exacte post la tua mobilito vine a rimarchi stio char ni vidos che in la vite poco no in la lasta e du deca i du da i aroi giuste criso nel tio spezialigio ni tie spezialigias ca i poste ni, oni rimarcas ah se li vere volas ma il coro vieni o no vi devas rigardi tri porto nel tavoli ca in un esas pli facile danke alla, alla interrete di exemple. Kai mi marchista inter mm, miei studentoi, la generazione della studente quanta mi nur uh, instruas ecte ses iaroi della unua iaro gis nun io io changigis char nun ili esas pli mal ai al proximai uh, facoi ne nur ne pli tiel nur sur la reloi mi ne sia seble ron havas uh, saman sintenon au ne li havas pli longa sperton per tio Mio reopnes per grande factoro estes la nova influo de la biologio, biologio, aha, cara, e plesco usi gene for regi apparently. Aha, yes, yes. Che se effettive e occasi stio, ci ne? Yeah. Che lo studento e podio e saspli uh, eh, e mai al riguardi diversa i flancai ol dude chiaro tower. Ci vi confirma stio? Yes, mi confirma. Consent. Buone. Do, giuste pro tio, cae giuste pri tio, effettive, pri educato, ni vidas alian cibernetikano, grava. Io esos Marvin Lininski, Vivanta, Nascidis 1907, Kai li doctorigas en matematico ce Princetono, kai ecte 1950 hoc laboras en Movito, do alia generazio, do la posta generazio de cibernetico. Li spertas la same dion de Wiener, gainas la Turing premio en 1969, registras diversa in patentoi, igas consilisto de Stanley Kubrick en la filmo 2001 Spazio Odisseo, kai ancora non instruas li ne meritigas, li ne volas. Estas necredebla fortica homo. Cai lia atitolo de sia curso nun estas socio de mensoi. La sozio de mensoi. Vere interesa. Do, li anca odum la duan milito laboris con Vane Barbosch, cai li pli interesigis alla politica potenziale della nuova con, con, Se li vore memoras, estas la tecnica part, epistemologia, aliro alirob, nebus, cae la etico, etica politica parto. Vi ne interesiges pli ala epistemologia parto, mi ehm, insci pli ala politica etica parto. Cae a parte pri educatum, unecum saemul paper li ili une inventis novan program linguagem nomita logo. Ciu iu e vi audis pri gi? Eble ne, estas suffice special cela. Eble iurai, ciu vi audis ne? No, come? Mi trafis tiun, ciun li ne audis. <laughs> Do, fin fine mi povas surprisi vi. Uh, do, tio estas interessa. Ciao! Logo estas special cela program mi la rigas bone tin punto. Ciui programmi in vaggio in esta Turing completa. Kio signifas tio? Kio signifas ke ehm la esprim povo la matematica esprim povo de ciui programmi in vaggio in esta spiegata. Vi povas teorie Eh, calculi la sama funzione per ciò programmi in bajo. Se la sintaxo del programma in bajo è che varias, che che il programma in bajo è sta spli eh, utile e che che è zero o aliai. Tio significa che vi può teoria fare ciò, se se vi vola spari io uno speciale e vi electo uno o alia programma in bajo. ma speciale celo, no? tema spri pra praktika ne teoria celo, do mi vele devas distividi tiu in tiu uh, aspetto in eh? estas educado al infano pri geometrio Kio estas tio tio ehm um, programo basso. To imagu che citio tio estas testudo. La for vicino. Kai vi havas testudo sur uh, pavimo. Oni povas diri, sen fina pavimo. Kio vi povas diri, comandi al al ordoni al fin de estudo. Iri atave, iri mantave, au turnu dextre, turnu maldextre, e vi devas specifi la gradoi, turnu 30 gradoi, turnu 90 gradoi. Ciu clare? Cai la lia fero estas, che vi povas ordoni al testudo, ciam gii vidas la citracon a un la citracon la citracon a un la citracon turni turnici la citracon turnici la citracon turnici ne la citracon Sufficie simpla ideo, ĉu ne? Ne estas multaj komandoj do la, la ebra e e esas man multa scrivi ne scrivi dextre dextre antaue dextre 1 Kio estos la geometria figuro de tio Mi faru To, kio estos la unua paŝo? Kio estos la ebroj dextre maldextre, scrivo un skribu, antaue man Se vi ne diras, ne scribu automate la testudo scribas. Do, ci tie estas la comando ne scribu? Yes o ne? Ne, ben. Tio signifas che la testudo cion scribas. Do, cio mi faras no? Antaue. Antaue. Poste? Dexter. Poste? Antaue. Poste? Dexter. dice de Esas interesse, cierto. ne? se havas tri Y 3 por dono y por de vi povas eh vi povas de ege complicai figuroi mildoi per manuta la comando. So, mi volas paroli pri tio eh, persone, ĉar mi lernis tiun lingvaĵon kiu mi agis ok en mia komputilo. Mia, mia patro donis al mi ikegan libron, mi devas diri, kun multe da ekzemploj, kaj mi ludis per tio. Kaj nun estas libera softvaro por fari tion, kaj laŭ mi mm, estas poste interese al bazlernejano ankoraŭ mi. Se tio estas unu parto, mi en la en capitro de tri vi la unua figuro en kiu vi vidos belai, simple simpla caifica i logo de signo regula i versane complexa e kiu vi vidas de tri vi diras ah kiu complexa se ne estas nur kvar ordono i nur kvar ordono Exemple, ekzemplo objekto du ripetu ciam obiecto, dex tre dec antauen quindec tio signifas che vi havas part obiectum che vi eh, ripetas pur foie vi pos anco havi obiectum in objecto, recursie no, exemple se vi havas io simila, tio vido sparata de kvar subindo e uno du tri kvar che sa se gare ciò ne do vi povas doni la comando io diri che tio estas exemple recta angulo kai poste ripeto tio un par foie to vi vi pos ve ve ve le zone di geometria e nova maniera che sa tutte lì usi la la tradizia i mm, uh, crayon kai pero la sistema della greco e certo algoritmi algoritma maniera algebra maniera por por le segni geometrio to malferma sta menso char ordinare ogni uh, eh, havas la greca maniera la geometrio recte de segni sen formuloi ci tie vi havas formule che per la formule vi povas de segni la un nuovo esperimento è se spara farita e per roboto tanto è studo roboto che io vigias e oni donis la comando critiche che poste oni usis computilo se io esis interessata mi mi po pastoni a vi che che li voi pri uh, li verso fare anch'io sti po pastio se dipende dalla operazione ma sistema windows o linux o macintosh li estas no suffice per tio chi ha gestas interesse Chrome mia persona aspetto, comprendete. <laughs> La interesa fatto è sta che tio estas sulla unua programma in vaso per educare il cielo. È sta smulta ci tie. La idea che in povas programmi con Programmi è sta sposa amusa afero. fero. Né mal né por lavoro. Do la musigio Esas alien definiga metaforo, ne ipomo officeio seriosezzo mono contico de mono, ne eh, nur eh, la pesuro de segni io bella. Cioè esas arto, esas ludo, esas educado, cio ene, cio cune. Cio estis nova, estis mm, vere nova, poste al venus caliai eh, di programmi in bagio e un tiu adiro. Sed logo estis la unua. Pro tio mi volis paroli, char estas nova, non vera novaggio en la historio de informatico. Do, se ne estas demandoi, ni alvenas al alia temo. e mi appena sal pausa che poste ni comenzo per alia temo la temo mi una nonza la temo un po' mio chi la temo è sta hackismo Ho, la maschigio della muvado della hackisto no oh, libido sposta mi Do, mi comprenas che mi devas lupi contro la suno, tamen mi volas recomenzi. Do, um, nun mi vidas en la quindecai, chefa ello de eh, mi estas y esta se movito en tío y algo y mi vidi si am tío van a babush la boletie prince tono que movito mi movito que el prince tono la me momento la gloria momento de movito y pobas tío No, en 1920 ok, io um, eh, studento Emilis Moito. Estas Peter Samson. Do, Peter Samson e Nils molto e te viaggio che chi io farà scutime che studenti chi è in Nils Università porto mia lì a Nils Università e in la Clubo distra Clubo qualcuno studenti extra la classe che è sta biciclado che un vi volas fa fa che la sozio de la università to in volas di spiris per yes es exacte es anche yes es eh, sanco club pri esperanto tio clubo eh, che eh, mi iris la tecnic modela fervoia clubo tomo pro socia en eh, anglese tech model railroad club do chi fa sti clubanoi construas uh, luda in fervoio in per live Do, relaiui nun igas obio ne plus seriosae afferoi. Povat vidi tiu dopo eh, la duona la nua duono della dudeca e accento relaio e estis grava parto della tecnologia della apparato e della confus machine e non mi estas nur por ludi sed estas grava e char oni giuste lernas molto exemple ili havas tion no, la ne volas fermigi lo vedo io mette yes Yes, ni atingo su tiu un tecnica problema, se ne ne grava un tecnica. Ah, da. Perfecte. La porta pomo solos. yes. Hey, the eh, club clubano of eh, the ofte eh, havas propan jargonum. Por uh, havas jargonum por um, mi estas for de la clubo, vi ne povas compreni min. Kaj el tiu ĝargono mi volas doni al vi du vortojn devas preni la de la fervorio e de la traigoi, maltermi fermi, cae shangi ion, novstile, stile, elegante novstile stile. Tio esos la vorto haki, por tivi pomo. Cae la lia vorto estas to log di Va preni, cae man munti, man la apparato. Imago, tivi pomo estis mal pliol tu de pomo, cae nun citiui vortoi igis tut mundai. En ciui lingui presca. Esas interesse, cio ne? Che poi <laughs> studentoi della unua iaro de un universitato cae esis igi tie grava. E chi Ciar, Peter Samson, eh, rigardis la liston della cursori, che gli dira, ah, estas nova curso, cae tio curso scienas interesse. Ciao, la titolo della curso è giuste Arti artifarite intelligentezzo. Questo è il curso numero 641 che è la professora è John McCarthy. RTS. John McCarthy. John McCarthy forpassis la, la stagnaron anche no, 2000 de uno existe ora informatico ya passis multa e for in grave come in nostri jobs uno al DS John McCarthy John McCarthy volis realigi ion uh, pri la er-, artefarita intelligentezza Revo kai di giuste malfermi scurso caldre de elettrica ingegnerio. ti è interesse čarne ancora non esiste fatto per informatico ancora non ha il starezzo la facoltà kai ankaŭ tio signifas che tiu tempe uh, eh, computiloi uh, eh, estis consideritai en usono kie concretai uh, aferoi, e aferoi, ne generale culturae. John McCarthy estas dottore matematico ce Tono ca studis uh, bone la lambda culturon de church. Cai, uh, do, li volis desegni programma in bajo, qui un omigios Lisp, e tio programma in bajo è speciale, tailorita por uh, artefarita intelligentezza. Cai, la zero della curso è giuste cune con la studentoi scrivi la linguaggio. Do, li cae la cubanoi cune scrivis la linguaggio. Cae cion ili faris? Ciu ilis praetis scialti computilam cae testigi? Tute ne. Cia la nura computilo disponibla in tiu tempo estis ibomo nella serie 7, 0, 4, Do, la serio estas la serio C mi jam vidis la serion C nun io, kaj tio estas la kvara modelo. Temas pri komputilego, kaj se vi volas uzi ĝin, vi devas uh, menti la tempon de operacio misto, era pri specialisto specialisto de uh, ibomo tutti le coi che uh, blanche vestas san kiel o chirurgo kai vi do la paperon papero la il programma li prena la papero ira sa la computilo che vi ecne pova su vidi di ne tu ci ecne vidi kai post un semaino revenas con la risolta kai tio estis la tempo kai imagu ci tio i uh, fresh partita i i diris diable ni volas testi ni ne volas nur fare per papero program linguaggio sa e che ma facila cioè vi ne povas testi vi ne povas tu i vidi se vi erara sa ne kai pro tio i um, moke nomis la operazio misto e clericoi tu estas la nomo de dico clerks in angla for tiui operazionisto no, venas no, uh, eh, inter la generatio qui havas la potenzo in generatio, generazio la definiga metaforo dei gomò con tutti le estas ostai, grandai, covai, seriosai, Tio come Tio vola sludi, malmonti, monti, metti la mano in testi, santiere la pluvo. Cai, la professora Gian Mercati, esti same, chi era studente, quantam la diversa. Do ili hana subteno. Cai, buon chance, laboratorio Lincoln, è molto, cioè veramente, Dunque mi corricios di nuovo. Ah, di tu. Nel laboratorio Lincoln, della nuova della fama presidente, min absent index eh, il laboratorio construas re-ingegnerigio de Whirlwind. Ebbe vi memoras tion speciala computilo per la aviatino. Yes, es is la real tempa. Real tempezzo. Es por, por instrui al piloto e simuli frugato. Mi parole es tion per tio. Uh, ne povas diri estas vento turnigio la in la um, traduco in esperanto mi anche o donas la angla e nomo e char se rivo volas strovi ion profundigi eh, en tivo afero vi devas usi la angla e nomo al caso vi google trovas ne nion crom mem comprenemle mian curso <laughs> mi è vera est veda ore do pro, pro tio mi donas anche l'angla in voto Do, tio nova eh, computilo eh, non estas experimenta computilo per transistori do ne termo valvoi e tio esos la unua do ian Wilwin havis kelkai transistoroi esis mixita transistoroi e termo valvoi kai oni iras alla directo transistoroi kai tiu eh, computilo a ah, la sustanga nomo to so streketo nul kai ili nomis cin tixo Cioè, chi ha mi vita stixo Chinas uh, ehm, esti in cosmo shipo de Hugo Wells H.G. Wells char vere eh, havas tiu eh, un lumo kai la tiu nova computilo kiu la studento de la curso de mecarti povis usi anca creas eh, musica un automate char kiam g computas creas sono in io simile con la computer dum la computado kai <clears throat> havas kiel engino Flexowriter, eh, flexo writer che es sta in machino che può vas preni longan paper benton che ti significa che ti può scrivere complexa in programma ne nur papero pos papero se longa paper benton che anche essa io cambio kai la eligino estas ecrano la grandezza estas sep oble sep soloi cae distinguivo si cent vin dec do suffice granda, per oscilloscopo, do analoga effective. Sed, i multe impresis, char eh, la filmose nur var esis granda pli ol un chambro, tio signivas che vi havas un chambro por la muroi, cae la apuda i chambroi por iri malantaue la computilo cae shangi la capoe, do, presto vi devas havi un etagio por tio. Tixo est as anciel du tabloi, scrivo tabloi, du scrivo tabloi, do, tutte alia fero, ca ili eh, la mm, ideo de Greenwind, eh, do, tiu tixo venas de Greenwind, ca anca de della computilo es de Turing temas de experimento char oni ne estis vere se gi funcias ca gi ja bone funcis bon chance por lo studento ca ili eh, presca eh, formis con humo ili logis cum la computilo che o este con ili consideris la computilo che è l'amico dormis en la chambro une logis une estas quasi un pezzo di sozietto. Cai imago, la operazione misto e blanche vestita e che seriosa e che i tiui uh, eh, studente e che, che comincia a stare lunga in barbon, cai tenis suoi, cai programmas recte, to, du diversa e aliro e all'informativo, ce e cai ties la nuova liro, che ovvero, la liro de hakistoi, cioè iri, ehm non ma chi sto e giuste della morto a chi che mi ambinas kai mi dinas sa chi sto e sa trao culo e cioè hackers con i posta lo chiamo capo culo e c'ha tema pri di to essa credo essa ismo vera che ismo, temas tema ismo chi ismo do informatica etica ismo essa etico malanta lui kai la eh, patro de tiu etiko estas de nove vane la bus cha estas la sama de dio do la ideo de demokratigo de tecnologio e kiu venas de bus pasa stra nova vine la cibernetico uh, eh, Marvin Minsky, John McCarthy, la studente. Esa es la sama loco, esa es muy la sama yada no, est es recta a Dios. Que la moral y um, ética de tío aquismo. Uno computilo estu esto dispono sen limoi, y cae complete a cae software. Que oggi significas. Ne plu clerico. Vi povas tusci la computilo. Malfermi la computilo malmonti al concontilio, remonti, clopodi, testi, lerni, della stessa IECS dispono. Tio est etica lino, politica lino anca. Du, ciu in forma della stessa libera. Nenio raitas eh, mm, la acquistoi havi avi secreta in forma. la rivoluzione de Tio. Ni giù niris de della metafora con cutilo chi era Do, tiro che l'armino e significa che l'armino ha la raiton secretigi me informoi. E gli diris ne. Por la democrazia ciui le informoi della stessa libera. Tri, dubu e autoritato antau in pusciu de centrismo, che tio estas e eble mm, dependas anco della iunaggio, dubu autoritato, tamen esas interesse. Quar, Facistoi devas esti priugitai lau farado, ne lau raso, sozia prestigio, au aliei factoro. Do, se vi esas lerta, principio di merito. Se vi esas lerta, vi uh, estas bone taxato. Do, ne gravas aliei factoro. E ili vera zertas civi, nella, nella, nella gruppo. Uh, eh, Caminoi, uh, eh, nigra, autuloi, civi. Quindi, per computilo ni povas crei atom. Do, la definita metafora di computilo per crei atom, ni nur por uh, eh, trapassi zamen, etc. computilo e povas primonigi la vivo. Ni povas usi computilo in por primonigi la generala vivo della sozio. Suffice a vangare, cioè, ne? E in tiu iaro, rimarco la ancora nel caso della cultura e rivoluzione del 1978 che sono andate ah, e di anni ogni povas flari di un odoro ne? Eh. do eh, mi non volas es de la tradizio, ne vera sesta scredanto. Do perdas la mena parto de la religio, tio estas. Estas giuste, cai mi, mi, mi, traserci la, la mortarum, por trovi la giusta in un cai estas exacte la talucum de clerc. Cai estas, estas latin, pati mas per latina morto, effettiva. Suffice ma ofta morto. Con volo, mi a tio, cia, mi, pafas multe in coro porto. Electi la giusta in voce, temas te maschiam prin once, cioè, no? ne clerai homoi, clerai, clerai venas de tio. Yes, clerai. Yes, la scultura Yes, yes, io es la bona flanco. Dice Sed vere clerico es se exacte tio. To, ti eh, posso ricardi la e c'è la plena portaro, la man Estas, questa stessa man nuova porto di sperato. Sufficie man nuova. vi sion doni ehm linion por hakismo. Citio es la unua generatio, che mi nicius vidis, cae uh, de tiu gener generatio ni havos poste la lasta homo Richard Stallman, kiu fondos la movado Universo Varo, de kio venas la operaciuma sistemo Linuxo. Libera software estas per la apodecai. Linuxo estas en la naudecai. No, tio estas unu linio. La unua generazio La lasta homo kiu parto prenas tiun generacio estas Richard Stallman kaj poste Richard Stallman kiu mi renkontis persone en 2007 in Chicago che kiel invitita preleganto en eh, conferenzo pri etiko de informatiko en Loyola Universitato Katolika Universitato di Chicago kai venas eh, di alvenas che è il fine prodotto tiu linio se ni parolos multe pri poste mi mi redonos tio al vi ne ne gravas tu nur por compreni la linio Ciu ĉu estas sufiĉe klara Spalman, diverso squalo, Linuxo. La detalo è Nimitos. La tua generazione, questa sembra sempre di cari, abbiamo spriaria cubo, che è Nimitos, che è di tua generazione, almeno Gates, non Microsoft Ah, Steve Jobs Apple ecco. no, Dude è la play grava gravai companioi ancora non esistantai almeno che alia gruppo alia clubo de hobistoi estus en la semdecae e lini volas transpring la torcion de la unua generazio accio es est al buro cioclare la tria gruppo poste ad unii la tria generazio ni ŝuldas al ili Google, la kunfondintoj de Google kaj Facebook. Kaj per la tria generacio ni finos nian vojaĝon. Ni planas tion klarigi se mi sukcesos vendredi. Do, je, um, mi volas fini la programo vendrede. Sabate, esas ancora un tempo, sed mi shatus vere, est scecae homoi qui scribis bonei textoi, Martin, Paolo, Aeron, cae mi shatus che rondi iri ciu e vi dec minuto un minuto io, clarigi via na ma informatico ca in tio casi sa vi, ec anca la liei, vanca se bianco ne scribis ne gravas, cae stali di discuton la che con, concludo che fino al momento della della del mio corso c'è la mia stessa interesse per mi vuole doni ehm, e blesso ma parole che ti offero e post la seco della corso sai che se io changigi se via pens maniero mi vuole saudi di dio anche se ne io changigias mi vuole saudi di dio <laughs> Ne gravas. Do, oh, mi ne, mi ne volas esi flatita. <laughs> Mi volas audi ver. Yes. Sabate estas excurso. Ču? Yes, sabate ah, estas excurso. Kai laudire la curso infinigios jau de vespere. Kio jau de vespere? Jau de. Neniu diris tion al mi. —Ah, kiam i kiam de vi sei distione on. Jest ĉar la la la la tagmanĝo ili ili nur petis por pagi kvartagmanĝo ĝi ĉiam ne. Tio estas katastrofo. Eble, eble. Katastrofo. Sed sam sabate estas uh, ekskurso planita jes. Do, ni vidos poste. <laughs> Mi mi no vaja por mi. Ankaŭ por mi, ĉar tio estas grava por la ordigo de la de la de la Do, diable. Mi mi mi mi mi mi mi Quanto mi è sta strano, mi cono di un pretio. <laughs> Punto. Punto fino. Yes. Tom, tame, mi riveno. Do, vi vidu citio. Kai vi vidu ali a ferro. Ci ci la nuova mi parola sprint generazioni. Chi ha c'ha la ses decai e che stige sono occidentale occidente e citio nuovo loyalezzo. Antavo e gine la loia lezzo alla samba Pagiano. La loia lezzo al generazione. Vi senta sparto ne io per la generazione. E ble ble la play e che che come può sconfirmi tio. Antao antao la la cultura e la rivoluzione della Sestega iare ci tio idea non esistis. Presto. Ok. Do existas cae vividas in nel forma di questa sta clara. Ili volas re fare ion le uh, lernante la lezione della an, uh, eh, anta oculo to della lia generazione la, la tua che la tria o la sfare io più buona o la tua che il se vi vidas la nuna tempo la battalo inter esempio uno che Microsoft so che è per essere in generazione battalo anche vi po' svidi c'ha la destra e sta sta tipo Do, bone. Sufficias rihagismo por momente, già direi che io. al Google, anche al Google, Yahoo? Uh, eh, or informally. Yahoo? Uh, sed, ne, estes alia nom. Alta Vista. Yes. Uh, alta Vista. yeah. yes, Alta Vista, yes. Mi provos per tiro. Yes. Alta Vista perdis. Yeah. Perdis la... La luna. Yeah. Yeah. Ni vidos kia. Sed, tamen, al, al mi, estes anche Google. Yes, vere, vere, exactly. Yes. Ili sempre, name successes. Yes. Yes, dividos kia. Kia Google successes. Alta vista. Alta vista, yes. <coughs> Do, nia, John McCarthy, en 1961, esis invitita paroli al simposio por la centia regio de Moto molto agia sentiaro in venti uiaro cae li es suffice iam suffice grava homo cae ili petis de li parolato cae li diris assertis in tiu parolono che danca la etro tempo dividi la computato mentre muta i usantoi magari altre in pezzo oni povastaligi reto e computibile no, la nuova di finiga metafora mi clarigas intermino que chi è I havas cec memorum, cae li havas processorum. Cae, en la unua tempo, se, exemple, Teres volas usi ibo mo computilego, mi devas attendi che la computado de sci finijas, de sci betata finijas. Set, exemple, sci volas calculi ehm, iun contico pro la compagnia kaj tiu pro kompanio uzas 7% la ĉef memoro della computilego mem. Do, estas 30% de la potenco de la komputilego kiu simple dormas. Ne estas uzita. Kaj do oni diris, kial ne preni la computan potenzon starigi virtualan maŝino kaj ŝajnigi al alia homo usi nur tiu 30% exemple por educare celo, kio esas mal pli uh, postulai lau computado, tiu esas la idea de tempo divino. Ciu ciu esas pli suffice clara. Mi havas quantum de potenzo, de computada potenzo, kai vi volas utiligi ciam la tutan potenzo. Kai pro tiu vi povas doni iom a Erde, iom a Teres, iom a Maria, Tio estas gravo, cia tiu facto est la unua abstractigio de machinum. Con laul... con laul abit punto de la usanto, exemple de mi, mi tute ne rimarcas che mi ne usas la tuta interesa, char vi vidas computilo e abstractigas in e de qui. Vi usas la tuton san che vi havas la tuton sed vi ne havas la tuton. Kai mecrati assertas. Tio signifas che vi po sta ridi retto onde usanto e chi usa san tempo la sama computilo. Questo sta computilo. cai vi havas telefoni nio, exemple. io eh, usando Node.js non Yorko e io usando Node.js Los Angeles dopo come fare un fisiche anche alla fronte alla computina ho tutte di informe tutte mal prossime che ti solo idea diretto non è idea diretto a che è interesse, ci arriverà con putino e stan chi è pubblica è una metafora se vi pensa al via al via ecrano alla duscio al necessario estas reto, estas reto de acqua, che funziona sta domo la costruaggio. Estas reto effettiva. Ma non io penso per tio, se me parti un esercizio effettivo che i diris pubblica acqua. Do nove e ideo. Ideo che la reto deve esti e dispono che pubblica affero. Vi ne deve spagli tio. Vi raita sta vicino. Ciu ciu e ni pagis ion ai for habi la raiton posedi adreson por ricevi postajoin, ne nio ili ni pagas, ni automate havas. Ciam mi dojas, mi la trastato donas a mi adreson. Por que homo e povas comunique con ni? Tio, ni consideras tiam publica right, raito, ciu ne? Ciui, en ciui lando e la mondo. Ciu, en ciu, en ciu, en ciu, en ciu, en Arquimando, de nuevo, 1961, la sama yaura del ajaquismo, vividas che interpretillas la idea. Muy todo, ancora. Comencillas longa voy, ya tío idea de reto, anda o la ligi, lidia mas pasi yom de yardecoi. Se, le dio ya me sas chitie. Que ni nulla dio. Anca, um, venas venas la unua projekto pri tio kaj mi iras iom non clara ne justias exacte quius signifas che tio uh, proiecto mag venas de la ang, uh, angenteio d'arpa esso spatto de la usona armeo du miliono e la usona entro l'aroi mila usenzia stec tri du miliono e la usona entro cae uno e la estra aroi estas miski kiu estas la celo de DARPA. Ili diras, case che russo lancias atom bomba in missilo e al kia maniere ni povas redukti la damaggio? Precipe pri la uh, eh, secreta informo. No, la idea è sta stare di diretto. Imago che ci tio resta su sono, pardon. <laughs> Ciao, resta smalbone in designita. E mi hava freton inter quar puntoi. Distanze in la mano. Se avvenas misino ci tie, kai de tua stio na reon. Se scopio in la liei, vi eh, informo esta savita. Tio esta sta problema de DARPA. Kai juste pro tio ili ehm starigas tion tion na projekton kiu portas al tempo divido kie praktika konkreta funkcianta ehm afero. Kai la lia afero kiu porta a kiu porta si projekto Mac estas la operacio mai sistema. devas exalti la computilo, puri di la memoron, scrivante, ciumatene la saman programon, por puri di la memoron, cae poste diri, vi estas marciatita, imitavos ecranum, marciatul ecranum, esas dute te da feo. Cio mi volas fari? Li volas exalti la computilo cae rabore per la computilo, ciume? Do, tio ideo est asta ideo de operaciuma sistemo legato la nomo. Operaciumo san kier operaciumistoi. Tio signifas machinigio de la operaciumistoi. En angla operators just operating system. Estas la sama radico. Pro tio la nomo Operatiumato. Do, ne plus homo e faras tio te da aferon, sed machine. Kaj tio signifas ke vi starigas specialan apartan softwaron nur per funkciigi la machine. La unua, por tio estas rezulto de projekto Mac, la unua operacioma sistemo nomiĝas Multix. Ĉar devas funkcii sur multaj diversaj hardwaroj. Kaj pro tio ĝi signifas granda kaj komplika quium multix. De tie la nomine. Ah, se io esas interessata al multix, ecte iaro 2007, moito lasas libera la informe pri multix, char esi secreta al por multe iaroi, che vi povas compreni la chiaron, cae se oni volas povas studi la, la tuto, non por uh, ah, educate celoi, cae cultura cioè ci tiva alia rursio effettive la homo qiu est question proiectum nomigas nic leader creativo es estar homo cioè mi diri salvienti u iaro es estu du du proiecto un proiecto ma che portas ad operazione un sistema do quia maniere oni povas recte tui funcigi la computilo in case de uh, eh, attacco atom bomba attacco vi vi viene po a sbocchi la investita clerico for reciati la tutto non c'è e diversa in e destra u sono che cozioni fa questo la lia progetto è sta giuste arpanet Au arpareto esperanto più venas de DARPA arpa arpareto estas giuste la maniero por dispezigi la informo kai savi ni faru metaforum kai eble per tiu metaforum ni finos la lezione hodiaŭ imago che vi havas sekretan tekston exemple libro kai vi volas che ci libro è sta tra la retto chi vi può aspari vi traccia sta librum in pezzo kai uh, esempio la eh, laura eh, capitolo vi sembra da un uo capitolo ti è tra due capitolo ti è per la tria capitolo ti è poste la lia computiro chi un faras automate faras copio savas registras, sur bendigas, sur uh, exempleron de la dua chapitro cae sendas la dua chapitro al aliei punto. Do, secur copiado cae sendado. Cae quia maniera vi povas recolecti la tuton segmante la numeroi de la chapitro? Chapitro 2 venas post chapitro 1. Oni nomas tion pacajo ne informo kai ti u maniero ehm uh, uh, tra travo idi en la reto la uh, eh, pacajo oni char dato. Char sam maldina straino, est shatino, vi iras maldexte. Se vi shaltas la shaltilo ali maniere, vi iras exemple recto. ne? Cio vi comprenas, e fervoi. Cio estes clara. E per mille vojoj. Kaj ĉi tie mi havas ŝaltilon. Por certi pri la travoigo de la informoj, vi simple ŝaltas rekte au... Ciu tio bona? Yes. Ok, stanno a fare il do vi povas elekti la ĝustan direkton do tio nomiĝas pakaĵo ŝaltado en la angla packet switching tio du ideo e bagaggio saltato kai operazione ma estas basa de la moderna informatico parte. Ciui computido e post tiu proiecto a vos operazione ma Ciui. Iu spezzo de ne exacte multix, bon chance, mi po diri, e mi vidos tiu casus per tio opero, te a vos tiu. Cai ciu retro funzia sur tiu principio de patas al pago. Mi dispezigas, e effettive ne in capitoli, en minijoj, manj grandaj, a caso, che pote vere collectas statuto. Char tiu significa che se io iu pacajo perdigas, eble en alia parto de la reto vi pos repreni, se cur copion. Tiu esas la funzialo de interreto anfor nun. Funzias tia maniera, va a la principio, suffice simpla, cune. Vi devas nur aldoni la fiscia con la giusta numero, per reconstructi la Do ehm mi finisce la lezione per 1 ora, Riccardo. Li chiederò Fabio Spirmileri, speri vertis interessano a ti colon. Li necredeble necredeble homo. Top ti un colon e tio articolcio, nun mi ne trovas la homo, li parolas pri hom machina simbioso. Ciovi comprena simbioso? Signifas che la homo e che la machinoi pulch evoluas. Se ne, chi e la transhuman homistoi volas emetante parte di machinoi in la corpo, ne per advara, sed per abstracta prego, per la mensu, computiroi povas pli largigi nian capabloi pensi. Do, estas ie nia servo. Ca giuste tiu ideo havas grandan efico poste. Char de tiu ideo venos la fenestroi, la grafica interfazoi, cae la muso. De novo ideo de liclider, cae nimidos tiu un mordo. Do, dancum pro l'attento, I just want.